mucho orgullo, cámara prepara su avión. Y ahí se lo llevo a la pista, listo para hacer las pruebas y volarlo. Tener el placer de volar el avión. Cámara. Y estamos seteando los, los radios para precisamente disfrutar ahí y volar. y ahí estoy en ese disfrute dando las vueltas con el avión de cámara siempre contando con el apoyo de cámara tremenda experiencia volando su avión Pero desafortunadamente... Cuidado, se fue, se fue, se fue para arriba. Para... Oh, oh. Mira, se fue, viste. Se abrió, viste. Se fue la ala. La ala, mano. Se fue la ala. Mejor dicho, choque.